I com us dieu, el vostre grup? Ikea Implicit. I em podeu explicar d'on va sortir aquest nom? Bueno, eh, va sorgir de la deessa grega Nikea, que significa victòria. I la victòria és un fet que tenim molt present a les nostres vides i que el fet d'arribar a una victòria no, eh, eh t'apropa a una altra victòria. Llavors aquesta és la idea. I el l'MTC Significa... Perquè som de Mataró. Sí. Mataró de tot cor. Sí, Mataró de tot cor. Perquè ens l'estimem. Bueno. bueno, sí. Sí. Us va costar arribar al nom del grup? No. Sí, una mica. Bueno. Vam tenir altres sugerències, però aquest, aquesta és la que ens va agradar més. La que nos importó perquè era un poquito más original. Ja, yeah, original. Nuestra victoria personal. <laughs> Mi victoria personal fue lograr encajar aquí y acostumbrarme a vivir aquí, en España. Y ya está. Victoria personal. Mi victoria personal eh, básicamente no es personal, es un conjunto de, de cosas, de logros, de sueños, y me han ayudado a conseguirlos mi familia, mis amigos, y yo mismo. Mm, mi victoria personal es crear un ambiente de, estabilidad en mi vida. Porque yo cuando vine a España, hace cuatro años, eh, digamos que tres años y medio han sido muy ajetreados. Eh, cambios de casa, de piso, de gente pero me alegra saber que ahora estoy en un momento estable, tranquilo y me estoy centrando mucho más en, mis estudios y quiero sacarlos adelante. Esa para mí es mi victoria personal. Eh, donde la meva victoria ha good pues, trobar a amics que m'ajudessin en els meus moments més delicats i ser una noia happy, que, que si té algun problema o si té alguna, algun problema no vol mostrar amb els altres, sinó que vol estar feliç amb tots i ja està. Vale, doncs la meva victòria és acceptar els meus pensaments com són i no no deixar-los a un costat i fer, el, i, i fer el que pensen els altres, sinó acceptar el que jo penso i, i fer-ho. La meva victòria personal és eh, cursar dret, que és el que em vull dedicar professionalment en un futur, i tenir gent a la que estimar i, i que t'estimi. La meva victòria ha sigut trobar una amistat que em comprengui i que m'ajudi als, als, als mals moments. La victòria ha sigut arribar on estic ara, estudiant alguna que m'agrada i que en el futur voldria ser. Tenir una família i, un, i uns amics que, que m'ajuden en tot. Bueno, pues mi victoria fue eh, aprender a quererme a mí misma y, dejar que otros me quieran.